法会就劳民伤财嘛，对不对？我们一烧几万块钱的金银纸，烧了这个上万块钱的药品，烧了，那都是物质界的东西啊，那劳民伤财呀。那为什么要做？法界众生很可怜呐，六道众生没人管呐，恶鬼道众生没人度，地狱道众生没人度，几百万死难的官兵患者没人管。 那么，怎么去行菩提心呢？布施啊，布施分为财布施、法布施、无为布施。我们为什么给大家每个月提供一次机会去做布施？这里面含了法布施，我们要做法会、做法施时啊，做这个法的布施，这个救度救众生于道悬，这个无为布施啊。那么。 布施金纸银纸金银财宝引泰的这些财物，包括药品石子，这是什么？这是财布施。是不是你不要空口说白话，你真正要利乐有情，你每个月会主动的参与，不会被动的。有人来问师傅：“我这一次法会要做多少？”我说：“你看着办吧，我哪里知道有多少钱。” 有的人说：“师傅，我没钱，没钱，你能不能拿出一分钱、一毛钱来做？你真没钱，你拿出一分钱、一毛钱来做，功德无量，不是钱上面的事情，是你要用心参与。”有人也说：“师傅，我这个每次法会都做了大功德主，我怎么还这么倒霉？”我就跟他讲：“你拿钱来做，你变成的福报。” 你用菩提心来参与，用大悲心，用利他的方便行来参与，你赚的是功德。你没有功德力，你只有福报力，所以你的生意会增长，啊，生意会增长，冤亲债主多了，你的烦恼就更多了。这是因为福报，有福报的人不见得能够这个得快乐。 啊，你们这个福报大，住大房子，开好车，然后这个存款无数，啊，这福报大。你怨恨力更大，你拿取了法界谁的财，你要替人消业障的，你不消不消，对不起，你就是烦恼无边，啊，烦恼无边，誓愿度啊，你誓愿度就是要有功德心、功德力，功德心、功德力利他。 我有一分钱，我就出一分钱；有一毛钱，我就出一毛钱。这就是我最大的财力。我是没什么福报，但是我有功德力，我真心利他，真心忏悔。所以是这个是什么呢？行菩提心的布施。我们这个不想做这么频繁的法会，本来这个法会就劳民伤财嘛。 对不对？我们一烧几万块钱的金银纸，烧了这个上万块钱的药品，烧了，那都是物质界的东西啊，那劳民伤财呀，谁愿意做啊？应该少做，从简，简于事。那为什么要做？法界众生很可怜呐，六道众生没人管呐，恶鬼道众生没人度，地狱道众生没人度。 几百万死难的官兵、患者没人管，然后整个法界一团糟，每个人都自私自利、自以为是，自己的钱宁死也不花，做个守财奴，舍不得钱财为六道众生做事情啊。我们不做，谁人做啊？ 是为了恒顺六道众生，我们才去做。所以是，虽然疫情这么严重，我们星期三也要做一场法会。虽然可能艰难，大家要把金纸带回家里烧，把法物供养的东西带回家里化，也需要，也要办，不能不办。这叫利他行，利他行。 不要每次法会算计。哎呦，我是不是业障消的差不多了？你业障差不多了，你就成佛了呀？你不是这个熊样子呀？你哪是这个熊样子？你三十二世，三十二相好，八十随行好都出来了，你那个时候才说业障消的差不多了。一切利他行，为六道众生行大菩提心呐。这个行菩提心很重要。 真做，欢迎点赞、留言、分享，弘扬正法，广结善缘，功德无量。